IMF පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කරන්න එපා. වෘත්තීය සමිතිය සහ වෘත්තීය වේදීන් මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලයි. ප්‍රශ්න 10 ගැන හිතන්න. හිතලා මේවට උත්තර හොයාගෙන ඡන්දය දෙනවද නැද්ද? ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්නේ? IMF කිවිසුම තවමත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. තියෙන්නේ යෝජනාවක් විතරයි. කිරියල්ල කියයි. ලස්සනට නැග්ග රනිල් කිව්ව නිසා බැස්ස කොටස් වෙළඳ පොළ ගැන කියන ජියල්. ඔබෙන් තොර ලෝකයක් ඔබෙන් තොර මාවතක් ඔබෙන් තොර ජීවයක් කොයින්දෝ ජනපති රනිල් වටකර කට්ටිය ගයන ගීතය එක්ක අද ටෙලිවැකිය දැන් අවධානය දේශය පුවත් වෙත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ යෝජනා පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකඟතාවය ලබා ගැනීම සඳහා හෙට දිනේ විශේෂ ඡන්ද විමසීමක් සිදු කිරීමට නියමිතයි. අදාළ ඡන්ද විමසීම නම් වශයෙන් ලබා ගන්නා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. කෙසේ වෙතත් අද දිනේ විවාදයට එක් වෙමින් පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ප්‍රකාශ කළේ IMF ගිවිසුම තවමත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නැති බවයි. අවශ්‍ය නම් කොටස් වෙළඳපළ වසා දමන බවට ජනාධිපතිවරයා ඊයේ කළ ප්‍රකාශය හේතුවෙන් අද දින කොටස් වෙළඳපළ කඩා වැටීමකට ලක් වූ බව මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. අපි ඉතිහාසයේ යම් යම් වකවානුන් වල තෙල් බැරල් එකක මිල ඩොලර් 120කට යද්දි සහනාධාරය දුන්නා. වැඩි මිලට තෙල් ගෙනල්ලා අඩු මිලට තෙල් ජනතාවට දුන්නා. ඒහි ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? 3.5 බිලියන් ඩොලර්ස් රාජ්‍ය බැංකු දෙකට ණය තියනවා තෙල් සංස්ථාව. ආම IMF agreement එක ටේබල් කරලා නැහැ. පිටි ඉදිරිපත් කරලා දෙන්න. ඔබතුමාලා කරපු ඉල්ලීම. ගිවිසුමේ මොනවද තියනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සභාගම බංගලොත් උනාම බැංකුවට ගියාම මොකද්ද කියන්නේ? අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ඉල්ලාස් දෙන්න. ආණ්ඩුව ඉල්ලාස් වෙන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ආර්ථික කඩාගෙන වැඩ කළ පිළි අරගෙන කරගෙන එතුමාගේ අඬ ගැව්වා මේක බාර ගන්න කවුරු හරි ඇවිල්ලා. යාමනකමට වත් කරන්න අඬ ගැව්වේ. ඉතින් බාරගත්තේ නෑනේ කේන්දරය හොඳ නෑලු. මං එකක් කියන්න කැමති සමගි ජන බලවේගෙන්වත් සමගි ජන සංධානයෙන්වත් මේ විපක්ෂෙන්වත් එකඳු පුද්ගලයෙක්වත් මේ දුර්දාන්ත නින්දිත කුජීත රජයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නෑ. ආණ්ඩුවේ ඉන්න යම් කොට්ටාසයක් අනාගතයේදී විපක්ෂයට එනවයි කියන අනාවැකිය මම කියන්නට කැමතියි. මට පෙර කතා කරපු අතිකෙක් කිව්වා වගකීම බාර බාරගත්තේ නැහැයි කිය. කේන්දර බැලුවයි කිය. කේන්දර නම් බැලුවේ නැහැ. වගකීම බාරගත්තොත් වැඩ කරන්න ඉන්න ග්‍රහයෝ 134 දිහා මම බැලුවා. ඊයේ මේ ගරු සභාව අමතමින් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා කමන්නේ බැංකු කඩා වැටෙනවා නම් ඒකට කරන්න දෙයක් නෑ. කොටස් වෙළඳ පොළ වසා දමනවා කිව්වා. ඒ ප්‍රකාශනයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ලස්සනට නැගගෙන කොටස් වෙළඳ පොළ අද ගරා වැටුණා. ඇයි මේ හරහා ජනතාව මත දාන බර ඒ පාප කර්මයට විපක්ෂයත් දායක කර ගැනීම තමයි මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ ජනාධිපතිතුමා. අපි ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. 20යි 48 දී මේ රට දියුණු කරනවා කිව්වා. එතකොට මේ රට දියුණු වෙනකොට එතුමාත් මාත් දෙන්නව ජීවතුන් අතරත් නැහැ. ලබනාත්ම කරන දෙයක් ගැන කොහෙත්ම මං හිතන්නේ මේ එතුමා මේ හීන දකින්නේ. මිලින්ද මොරගොඩ ඉන්දියාවේ ඉන්න තානාපති තමයි ඕටාබේ රාජපක්ෂට ලනුව කැව්වේ රුපියල සම්පූර්ණයෙන් පා කරන්න නැත්නම් ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන කීය හරි හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. කුමාරස්වාමි හිටපු මහ බැංකු අධිපතිතුමාගෙන් ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා මේක ගැන විමසා බැලුවා. එයත් කිව්වා ඒක තමයි දෙන්න තියෙන හොඳම බෙහෙත කියලා. රුපියල් අර්බුදයක් නිර්මාණය වුණේ එහෙම. මේ මුල්‍ය අර්බුදල එකගතාවය අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඊට විරුද්ධ වෙනවා කියන එක අවධාරණය කරමු. ආයි ආයි ණය අරගෙන ණය කන්න වැඩි කරලා තව අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට කෙල වෙනවා. මට නම් හොඳටම පේනවා යලිත් රිපීට් වෙනවා රීගේනින් ශ්‍රී ලංකාවක. කල හැකි කල යුතු සුදුසුම ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් අපේ ණය හිමියෝ දියුණු සාකච්ඡා කරලා පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි ඒ වැඩපිළිවෙල මේ රටේ බැංකු පද්ධතියටවත් මූල්‍ය පද්ධතියටවත් EPF එකටවත් බලපෑමක් ඇති නොවෙන්න සහ කඩාවැටීමක් ඇති නොවෙන්න අවශ්‍ය තීන්දුව තීරණ බවට පරිවර්තනය වෙනවා. තර්ක කරන්න යන්න මේ විසුම ගැන ශ්‍යාන්තයම සිංහ මැත්තුමා කියනවනම් ඔච්චර තමයි ඔක්කොම කියලා. නෑ නෑ මේකෙන් නෑ මේ පාර්ලිමේන්තුවටත් නොගියා හදිසියේම අපි බංකොලොත් බවට පත් කරමින්නේ ප්‍රකාශය කළේ මේ නන්දලාල් මහතා වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අනුදැනුම ඇතුවයි ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ඉතින් මූල්‍ය අරමුදැඩුණුකින් මොනවා කරන්නද ආයතන 80 ජනතා කරණය කියලා කියන වචනේ පුද්ගලික කරණය කියලා කියන වචනේ පාවිච්චි කළා මොකද්ද කරේ සිලෝන් ඔක්සිජන් ආයතනය ඇස්තමේන්තුගත මුදල ඩොලර් මිලියන 68යි හැබැයි කීයට දුන්නේ ඩොලර් මිලියන 7ට තුල්ලිරිය පේකම්මල ඇස්තමෙන්තුකොතම මුදල ඩොල මිලියන 100යි කීයට දුන්නේ ඩොලර් මිලියන 70ට හිඟුරාණ සීනිකම්මල ඇස්තමෙන්තු මුදල රුපියල් මිලියන 1200යි කීයට දුන්නේ රුපියල් මිලියන 128ට පරණ යකඩ විකුණලා හිඟුරාණ කම්මලේ ඒ මිලියන 128 ඒ ආයෝජකයා හොයාගත්තා කැලණි ටයර් සමාගම රුපියල් මිලියන 400ට දුන්නේ 2019 ජනාධිපතිවරණයේදී මේ කිසිම අවබෝධයක් නැති පුජ්‍යලෙක්ව වැඩිම පුටින් කියලා දුටු ගැමුණු කියලා සිංගප්පූරේ ලීකුවන් වූ මහතීර් මොහමඩ් කියලා ඒ ගත්ත තීරණය ප්‍රති ප්‍රතිඵලය තමයි මේ දස අවුරුදු කාලය තුල රුපියල් 3 ලක්ෂ 50000කින් අපේ දූදරු පරපුර ඇතුළු අපේ සියලුම සමාජිකයන්ට තමන්ගේ ආදායම් අහිමි කිරීම. රජයේ ආයතන ප්‍රතිවියෝගත කරනකොට අපි විශ්වාස කරනවා ඉස්සල්ලාම ප්‍රතිවියෝගත කරන්න ඕනේ පාඩු ලබන ආයතන. රටට බරක් වන ආයතන ටික. IMF එක මුවා වෙලා ප්‍රතිවියෝගත කරන්න ඕනේ කියලා කියලා ඒකට අපේ එකගතාවයත් අරගෙන තමුන්නාන්සලා කරන්න යන්න වෙන මොනවත් නෙමෙයි. තමන්ගේ ගජ මිදුරන්ට ඒ ලාභයක් ලැබෙන හැටියට ඩීල් එකක් කරන්න යන්න. වෘත්ති සමිති නායකින් අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් කළා. එය ප්‍රශ්න 10කින් සමන්විතයි. රටට සහ ජනතාවට අහිතකර එකඟතාවයන් රැසක් ඇති බැවින් හෙට දින IMF කිවිසුමට ඡන්දය ලබා නොදෙන ලෙසයි ඔවුන් මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ලක්ෂ විසිහයක් සේවකයන්ගේ සල්ලි සේව කරමුදලේ තියෙනවා. ලංකාවේ ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට මේ රට ඇතුලෙන් නරන්තිර ණය ගත්තොත් එහෙම ට්‍රිලියන 16කට වැඩිය බිලියන 16000කට ආසන්නයි. ඒ 16000න් 12818ක් තියෙනවා බිලියන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කරවලා ආයෝජනය කරපුවා. එතන මේ 12818 තමයි කපන්න හදන්නේ. ඉස්සලා දේශීය ණය කපන්න යන්නේ. ඒ මේ 12818 කොහොමද සංයුක්ත වෙන්නේ කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ වෙනකොට සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල දීලා තියෙනවා බිලියන 3500ක් සේවක භාරකාර පාරන්තර දිලා තියෙනවා බිලියන 496ක් ලංකා බැංකුව දිලා තියෙනවා බිලියන 1566ක් ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව දිලා තියෙනවා බිලියන 961ක් මහජන බැංකුව දිලා තියෙනවා බිලියන 906ක් අනෙකුත් පෞද්ගලික බැංකු බිලියන 2710ක් මේ විදිහට ආණ්ඩුවට බාණ්ඩාගාර බිල් පස්සා බැඳුම් කර හරන අය දෙනවා. අද රනිල් ලියේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කියනවා බැංකු වැටුනොත් කරන්න දෙයක් නැහැ මං ඉස්සරහට යනවලු. අපේ රට වැට්ටුවේ මේ රටේ බැංකුවල තැම්පත් කරපු තැම්පත් කරුවොත් මහා බැංකු බැඳුම් කර වංචාවේ සිට මේ රටේ මහා ධනය හොරා කාලා කොල්ල කාපු මේ ධනය අය කරගන්න කටයුතු නොකර ඒ වෙනුවෙන් බොරු බේගල් ගගහා අදත් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනවා ඇන්ටි කරප්ෂන් ඇක්ට් එක. අපි අහනවා උසාවි වල තියෙන නඩු අහනවද? නීතිපති ළඟ පරීක්ෂණ අවසන් කරපු නඩු අහනවද? මුදල් විසුද්ධි කරන පනතෙත් පොදු දේපල පනතෙත් තියෙන නඩු වල අධිචෝදනා ඉවත් කරගන්න උපදෙස් දීලා රනිලුත් බැඳුම් කර වංචාවෙන් නිදහස් වෙන උපදෙස් දීපු අය අපිට කියනවා අපි ගෙනවල ඇන්ටි කරප්ෂන් බිල් එක. එනිසා මේ ඔක්කොම බොරු නාටකම්. එනිසා මේ රට ඇතුලේ ජනතාවගේ අරමුදල් කොල්ල කන්න රනිල්ල රාජපක්ෂලා ගෙන යන ක්‍රියාමාර්ගය අනුමැතිය ගැනීමක් තමයි IMF ගිවිසුම අනුමැතිය ගැනීම හරහා මේ සිද්ධ කරන්න යන්නේ. එනිසා මේ අනුමැතිය කියලා කියන්නේ දේශීය ණය කප්පාදුවට. සාත උස්සනවා කියන්නේ අර්ථසාධක අරමුදල් බාරකාර අරමුදල් බැංකුවල තැන්පතු රක්ෂණය තැන්පතු පෞද්ගලික තැන්පතුළු සියලු දේවල් කප්පාදු කරන්න අනුමැතිය ගත්තා කියන පණිවිඩය දෙන්න හදන නිසා මේකට වහාම විරුද්ධ වෙන්න කියන පණිවිඩයත් ඉල්ලීමත් අපි සියලු മന്ത്രിවරුන්ගෙන් කරනවා. නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව වග කියන්න ඕනේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි කපන රනිල්ගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. තමන්ගේ ඌ කණ්ඩායමේ ණය පියවා ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල අපේ රටට වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් කරනවා. හැබැයි ඒක ඇත්ත නෙවෙයි. අපි වැටෙන්නේ මේ විදිහට නෙවෙයි රටක්ම නැති වෙලා වැටෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට අපේ රටේ අර්ථයන්ගෙන් ගනුදෙනු කරන අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ හැඟීමෙන් ගනුදෙනු කරන නියෝජිතයෝ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරුන්ට කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න 10 ගැන හිතන්න. හිතලා මේවට උත්තර හොයාගෙන ඡන්දේ දෙනවද නැද්ද? ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්නේ? තමන්ව පත් කරපු මහජනතාවට කොහොමද වග කියන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න. අපි දන්නවා මේ මන්ත්‍රීවරු බහුතරයක් එහෙම විචාර බුද්ධියකින් වැඩ කරන අය නෙවෙයි. ඔවුන් කවුරු හරි කියන විදියට කාගහැරුවමනාවකට උඩින් එන නියෝගයකට අත ඔසවන පිරිසක්. එහෙම වෙන්න මේ මොහොතේ අයිතියක් නැහැ. අපි දිනෙන් දින දිනෙන් දින ණයකාරයෝ බවට පත් කරන එක තමයි මේ ආයතන කරන්නේ. එහෙම කරලා අපේ රටවල් වල තියෙන සම්පත් ඔවුන්ගේ ධනවාදී ආර්ථිකය යටතේ සූරා කෑමට ලක් කිරීම තමයි ඔවුන් විසින් සිදු කරමින් ඉන්නේ. ආජන්ටිනාවට අවුරුදු 20කටත් ගොඩ එන්න බැරි වුණා නම් ඔය කියන IMF එක හරහා ණය අරගෙන ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ දාන්න ඔබතුමාට හැකියාවක් නැහැ කියන එකත් අපි කියනවා. දැනට තියෙන ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකා ඩොලර් 58ක් 2028 වෙද්දි මේක 69.8 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක බරපතල කාරණයක්. මේ රටේ ජනතාව කබලෙන් ලිපිට වැටෙන තත්වයකට තමයි තියෙන. මේකේ ප්‍රතිවිපාක තාමාස දෙක තුනකින් අපිට ලැබෙන්න නියමිතයි. ඒ මොහොතේ අපි හඬා වැළපිලා වැඩක් නෑ. ඒ නිසා මේකට රිහිව පුළුල් ඒකාබද්ධ දර්ගලයක් වෙනුවෙන් අපි එකතු වුමු කියන යෝජනාව කරනවා. මේ අවස්ථාවේ පමා වී හෝ අපි දකිනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සම්බන්ධ සාකච්ඡාව පැවැත්වීම වැදගත් දෙයක් විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ රටට බලපාන අනාගතයට බලපාන මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් පුළුල් සාකච්ඡාවක් ජනතාව අතර කතිකාවතක් ඇතිවීම සියලුම අංශ අතර කතිකාවතක් ඇතිවීම අතිශය අවශ්‍ය වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඒ අරමුණ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නාවලිය අපි දිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර සහ හිටපු නාවික හමුදාපති admiral of the fleet Wasantha කරන්නාගොඩට ඇමරිකාවට ඇතුළුවීම වලක්වාලමින් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මානව හිමිකම් කඩකිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයනුයි අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මෙම තහනම පනවා ඇත්තේ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව කනස්සල්ලට පත්වන බව පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයක් කරන බවයි සියත ප්‍රවෘත්ති අප කළ විමසීමකදී හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනාවක් පදනම් කර ගනිමිනුයි අමරිකාව හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාට සහ ඔහුගේ බිරිඳට මෙම තහනම පනවා ඇත්තේ. අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටොනි බ්ලින්කන් සිය ට්විටර් ගිනුමේද මෙම තහනම පිළිබඳව තොරතුරු දක්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ යුද ගැටුම් පැවති සමයේ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවටයි අමරිකාව චෝදනා කරන්නේ. අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විදේශ මෙහෙයුම් සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් 2023 විසර්ජන පනතේ 70 තිස්සක සී වගන්තියට අනුව මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ස්වාධීන පරීක්ෂණ මගින් හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ බරපතල මානව හිමිකම් කඩකිරීමක් සිදු කළ බවට එල්ල කර ඇති චෝදනාව බරපතල බවයි ඇමරිකාව පවසන්නේ. හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු වන වසන්ත කරන්නාගොඩ එලෙස නම් කිරීම මගින් එක්සත් ජනපදයේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම, මානව හිමිකම් කඩකරන්නන් සඳහා දණ්ඩ මුක්තිය අවසන් කිරීම, විඳිතයින් සහ දිවිගලවා ගත් අයගේ දුක් වේදනා සංවේදනා පිළිගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධකරුවන් සඳහා වගවීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන කැපවීම යළි තහවුරු කරන බව අමරිකා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර ද්විපාර්ශවික සබඳතාව පදනම් වී ඇත්තේ වසර 75ක හවුල් ඉතිහාසය සාරධර්ම සහ නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු පැසිෆික් කලාපයක් සඳහා වූ කැපවීම මත බවයි. ද්විපාර්ශවික සබඳතාව අකණ්ඩව ගොඩනගා ගන්නා අතරම මානව හිමිකම් ප්‍රමුඛස්ථාන ස්ථානයේ තබා ගන්නා ආරක්ෂක ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඇතුළු යුක්තිය, වගවීම සහ ප්‍රතිසන්ධානය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මෙන්ම නැගියන ආරක්ෂක ගැටලු විසඳීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට නිසි ලෙස සම්පත් හා පුහුණුව ඇති බව සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකා රජය සමග කටයුතු කිරීමට අමරිකාව කැප වී සිටින බවද අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සිය නිවේදනය මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අප හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩගෙන් විමසීමක් සිදු කළා. ඔහු එහිදී සඳහන් කළේ ඒ පිළිබඳව පිළිබඳව පසුව ප්‍රකාශයක් සිදු කරන බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ admiral of the fleet Wasantha Karannagoda සහ ඔහුගේ බිරිඳ පිළිබඳව අමරිකාව ගෙන ඇති මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරන බවයි. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජුලි චං වෙතද දන්වා තිබෙනවා. ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් අනෙක් රටවලට මානව හිමිකම් චෝදනා එල්ල කිරීමට පෙර තම රටවල අභ්‍යන්තර ගැටලු විසඳා ගත යුතු බව මෙරට රුසියානු තානාපති ලෙවන් ජගාරියන් පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමනුයි. Today in the morning, I read this inf- uh, just news. Uh, governor of northwestern province, the former commander of navy, imposed sanctions against him for so-called violations of human rights. There is a one English proverb or English saying, if your house is made of glass, don't throw stones. Let's speak about human uh, violations of human rights in Western countries. First of all, they should focus on their domestic issues or their domestic problems they have a huge number of problems in the United States, in Europe. Look what's going on in France, in Germany. So such an interference into domestic affairs of sovereign countries, including Sri Lanka, are totally unacceptable. Nobody has a right to lecture you what to do or not to do. This is your domestic issue. And I think that the government of Sri Lanka, your political parties, both opposition, ruling parties, the people, everybody, all political forces, you are wise enough to settle down your problems yourselves. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය ජනපති රනිල් කිව්වා මේ ස්ටොක් මාකට් එක එහෙමත් නැත්තම් කොටස් වෙළඳපොළ කඩා වැටෙනුත් එක වහලා දානවා කියලා. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න යනකොට බැංකුවලටත් කිව්වා මේ බැහැයි කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අපේ හිසට පිස්තෝල තුවක්කු එල්ල කරන්න හදන්න එපා කියලා මේ අපේ කියන්නේ අපේ නෙවෙයි එයාලගේ. එයාලා කියන්නේ මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයට හා කියපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු පිරිස. ඒගොල්ලන්ගේ ඔලුවට පිස්තෝල තියන්න හැදුවොත් තුවක්කු තියන්න හදන්න එපා කියලා තමයි බැංකුවලටත් කිව්වේ. සමහර බැංකු කියනවා මේකට මූණ දෙන්න බැහැ කියලා මම කියන්නේ. එහෙනම් තමන් බාර අරගෙන මේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න කියලා. එක එක අය තුවක්කුවක් දාලා ඔලුවට කියන්න බෑ මේක කරොත් මේක කඩායට එනවා. විශේෂයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලේ කියනවා කොටස් වෙළඳ පොල කඩායටනවා කියලා. කඩායටොත් මම ඒක වහන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් මේ පාලකින්ගේ හිතේ මේ ස්ටොක් මාකට් එක හෙමත් නැත්තම් කොටස් වෙළඳ පොළ නිකම් බුලත් විට කඩයක් වගේ කියලායි නේද? බැංකුවල ඇත්තේ අම්මා අප්පගේ බූදලේ කියලායි මේ හුඟක් වෙලාවට යාලට හිතනවා ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ යාලගේ අම්මා අප්පගේ බූදලේ හොඳේ අපේ නෙමෙයි. දැන් මේ දවස්වල මේ ඔය කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවානේ ජනපති රනිල්ට මෙන්න මෙහෙම අර සින්දුවක් කියන අය ඔබෙන් තොර ලෝකයක් ඔබෙන් තොර මාවතක් ඔබෙන් තොර ජීවයක් කොයින්දෝ කියලා නේද ආන්ගේ ගීතේම ගයමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනපති වටේ කැරකෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවානේ දැන් මේ ගීතය ගයන ඔය එදා රනිල් වික්‍රමසිංහව පතුරු ගැසූ කිහිප දෙනා අද කියන්නේ ගෝටල මහින්දල හිටියනම් IMF නෙමෙයි අපිට ඇමරිකන් පාම්පිටි ලොරියක්වත් ලැබෙන්නේ නෑ කියලානේ නේද දැන් මේ අය මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ අර පෙරලෙන පිට පෙරලෙන පිට හොඳයි කියලා ඒ ගීතයත් හොඳට කටපාඩම් කරගත්ත අය හොඳේ දැන් මේ හැමෝම කියන මේ වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචනය නිතර නිතර ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහත් පාවිච්චි කරනවා. මොකක්දේ වචනය රට අරාජිකවීමෙන් බේරගත්තා කියන එක නේද. අරාජිකවීම කියලා මේ කතාවලින් පේන්නේ නම් බැලූ බැල්මට තෙල් පෝලින් ගෑස් පෝලිම් නැතිකිරීම. අද ඔය මේ උද්ඝෝෂණ පිකටින් අරගල නැහැනෙ නේද. දැන් අපි ඒවා මේ අවසන් කලා දැන් අරාජිකත්වයෙන් මේ මුදාගෙන තියෙන්නේ කියන වගේ වචන තමයි නිතර ඇහෙන්නේ නේද. දැන් අර බද්දුන් පියා. නිදහසේ පියා ආදී නේද විරුදාවලි නාමාවලියට අනාගතයේදී මේ අරාජික භාවයෙන් මුදාගත් පියා කියලත් ඉතින් විරුදාවලියක් එකතුවෙන්ට පුළුවන්. දැන් ඒ නිසාම මේ අරාජිකත්වය කියන වචනයේ තේරුමත්. එහි අරුතත් අරාජිකත්වයේ හිටපු රටක් දපි එහෙමනම් අරාජික කළේ කවුද ඒ ඇයි දැන් ඒ සාධකවලින් ඉවත් කරලද ඉවත් වෙලාද ඇත්තටම අරාජිකත්වයෙන් මිදිලද මේ ඇත්ත කතා කරන්න තමයි දැම් මේ දෙසිය හැට හතරවැනි ටෙලිවැකේ සූදානම. දෙසිය හැට හතරෙන් මදිවුණොත් දෙසිය හැට පහ දෙසිය හැට හයත් ඒ සඳහා යොදාගන්ට වෙනවා. නේද. අරාජිකත්වය තේරුම් ගැනීම සඳහා. දැ ඊට පෙර අරාජිකත්වයට පෙර දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි පාලකීන් පිළිබඳව විශ්වාස කරලා රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක් ගොඩගන්න පුළුවන්ද. ගොඩ නගන්න පුළුවන්ද කියන එක. තේරණ සිංහලෙන් කිව්වොත් තේරණ සිංහලෙන් ඇව්වොත් අපට විවිධ නම් ඇති පාලකයින්ව විශ්වාස කරලා රටක් බාර දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. දැ එක්වතාවක් බණ්ඩාරණයක කියෙන නම විශ්වාස කලා. තාවතාව ජයාර් කියපුවා විශ්වාස කලා. තාවතාවක් සිරිමාව කියපුවා විශ්වාස කලා නේද. ද මේ ආදී වශයෙන් මහත් දිග ලැයිස්තුවක් ති නොන අපි ගවනේද අන්තිමට ගෝටාබේවත් විශ්වාස කලා. මහතෙර් මොහොමට ලීකවානියු පුටින් ආදින්ගේ ශක්තිය කේන්ද්‍ර වූ තනි මිනිසා කියලා නේද. ඒ තනි මිනිසා ගැන විශ්වාසය තියලා රාජ්‍ය තන්ත්‍රයම බාරද දුන්න නේද රටම වලපල්ලට ගියා. දැන් එදා ඔය රාජ්‍ය තන්ත්‍රයම ගෝටාබේට බාර දෙමු ඔහු තමයි අපේ විරුවා රටනගන විරුවා ගීත එහෙම කියලා නේද එකීපයම තමයි දැන් අද ආය මෙහෙම කියන්නේ. එයා සිංහෙක් නෙමේ එයා අපිහිතපු තරම් වැඩ්ඩෙක් නෙමෙයි වැඩ්ඩ රනිල් එයා තමයි IMF ගත්තේ ඒ නිසා අපි මේ රාජතන්ත්‍රය රනිල්ට බාර දෙමු එයා තමයි දක්ෂමිනිසා දක්ෂමුණයා නේද ඒ තමයි දැන් ඇහෙන මේ අලුත්ම කතාව. දැන් පාලකයට රාජතන්ත්‍රය භාරදීමේ බෙරපදය ඔය හෙනවා. දැ අරාජිකත්වය හඳුනගන්ට පෙර හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අපි විසඳගන්ට ඕනේ. ඒ තමයි පාලකින් පිළිබඳව විශ්වාසය තියලා රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක් ගොඩනගන්ට පුළුවන්ද කියන එක. මේ ප්‍රශ්නය හරි අපූරුවට විග්‍රහ කළ ලිපියක් තියෙනවා. එ ලිපි එලියල තියෙන්නේ ආසියානු මානව හිමිකම් කමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ දුරේ දැරු ජේෂ්ඨ නීතිඥයෙකු වූ බැසිල් ප්‍රනාන්දු. එම ලිපියෙන් මෙතැන් සිට ඉතා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් උපුටා ගන්නට අවසරයි. ලෝකයේ ඇති පළමු ලිඛිත ව්‍යවස්ථාව තමයි ඇමරිකානු ව්‍යවස්ථාවනේ දෙම තමයි පිළිගැනීම. මේ ඇමරිකානු ව්‍යවස්ථාව හදන අවස්ථාවේ පුළුල් කතා බහක් ඇති වුණා. ඒ පුළුල් කතාබහට පදනම්මුණු මාතෘකාව තමයි පාලකින්ව විශ්වාස කරලා ඒ මත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය. දැන් අපි විවාහය ගොඩනගන්නේ සහකරු හෝ සහකාරියට ඇති ආදරේ වගේම විශ්වාසයත් පදනම් කරගෙන නේද ආන්න ඒ වගේ. රටේ පාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පාලකින්ව විශ්වාස කරලා. උන්දලා කියන කරනදේ දිහා බලලා එයාලව විශ්වාස කරලා රටේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බාර දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක එදා ඇමරිකානු සමාජයේ ඉතා පුළුල් සාකච්ඡාවකට භාජන වුණු මාතෘකාවක්. ඇමරිකානු ව්‍යවස්ථාව ගොඩනගන වෙලාවෙදි තමයි මේ ප්‍රශ්නය සාකච්ඡාවට කරලියට එන්නේ. පාලකින්ව විශ්වාස කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදේ එයාලට බාරදෙන්ට පුළුවන්ද. එහෙම නැත්නම් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් ලේඛනයක් නීතියක් ඇතුළට ගේන්ට ඕනෙද. මේ ඇමරිකානු සාකච්ඡාව විවාදේ ඇතුළත් මේ ලිපි පෙළට කියනවාද ෆෙඩරලිස්ට් පේපස් ෆෙඩරලිස්ට් පේපස් කියලා හොඳේ මේ විවාදයේ සාරංශය අරන් බලමු සියලු දෙනාම දේවදූතීන් නම් අව්‍යවස්ථාවක් මගින් නීති පනවන්ට අවශ්‍ය නැත. සියලු දෙනාම දේවදූතයෙන් නම් හොඳේ ඒ කියන්නේ තේරණ සිංහලෙන් කිව්වොත් මනුෂ්‍යයෙන් දේවදූතියෙන් නෙවෙයි. දේවදූතයන් කියන්නේ කිසිම වැරද්දක් කරන්නේ නැති දෙවියන් ගාව ඉන්න පිරිසක්. සියලු මිනිස්සු ළඟ වැරදි අදහස්, වැරදි අභිමතාර්ථ තියෙනවා. වැරදි ක්‍රියා තියෙනවා. වැරදි ප්‍රකාශ තියෙනවා. ආත්මාර්ථකාමි බව තම තමන්ගේ පැවැත්මට පමණක් කටයුතු කිරීම පොදුවේ මනුෂ්‍ය ගති ලක්ෂණයක්. මේ තමයි ඇමරිකාවේ එකල ඇති වූ සංවාදයේ සාරාංශය. හොඳේ සාරාංශය. ද ෆෙඩරලිස්ට් පේපස් වල මෙහෙමත් සඳහන් වෙනවා. රාජ්‍ය බලය යනු තනි පුද්ගලයෙකුට දරාගෙන සිටින්ට බැරි බලපෑමක් ඇති කරන්නක්. ඒ නිසා බලය ලැබීමත් සමග තනි පුද්ගලයෙකුට හොඳේ එක්තරා උමතුවක් එසේ බලය දරණ අය අතර ඇතිවෙනවා. මේ මනුෂ්‍යයාගේ ස්වභාවෙන්ම ඇතිවන්නක්. ඒ නිසා රාජ්‍ය බලය දරන්නව දැඩි පාලනයකට යටත් කළ යුතුයි. කාවද මේ රාජ්‍ය බලය දරන්නන් වැෑ අපි වනෙමයි රාජ්‍ය බලය දරන පාලකින්ව දැඩි පාලනයකට යටත් කළ යුතුයි කියලා එදා ඒ සංවාදයේදී මතයක් එලියට එනවා. පාලකයාව පාලනය සඳහා වැදගත්ම මූලෝපාය ඒ සඳහාම වූ නීති සාදා ගැනීම. එනීති අකුරට ක්‍රියාත්මක් කිරීම හොඳට තේරුම් ගන්න. අරද රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පවත්වගෙන යන්න රාජ්‍ය පාලකයෙකුට තනියම බෑයාගේ හිතුමතයට කරන්නට බෑ. ඒ නිසා රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පවත්තගෙන යන්ටනං ඒ රාජ්‍යයේ බලය දරණ අයව පාලනය කරන නීතියෝනි කියලා. පාලකින්ව පාලනය කරන නීතියෝදේ දැන් අපට සිදුවෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද අපට සිදුවෙලා තියෙන්නේ පාලකයා අපිව පාලනයට හදන නීතිවලට යට වෙලා ජීවත්වෙන්න නේද එහෙම කියමින් අද අරාජිකත්වය ගැන ඉදිරියට පැහැදිලිව ලියන්නම් මේ එක්දහස් නම්සිය හැත්තාටේ ජයාර්ගේ ව්‍යවස්ථාව හොඳේ එහි ඇත්තේ පාලකයා වන විදායක ජනාධිපතිට රට කරන්න පුළුවන් සියලු නීතිරීති ඇත්තේ මේ විදාහයක වියරුව පාලනය කරන්නට නෙවෙයි අපව පාලනය කරන්නට කියලා හොඳට මතකතියාගම කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. මහර බන්ධනාගාරයේ දෙදහස් විස්ස වසරේ සිදූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලින් එකොළොස් දෙනෙකු ඝාතනය වීම සම්බන්ධයෙන් සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ කමිටුවේ සුදේශ් නන්දිමල් අදහස් පළ කළා. මෙම අවස්ථාවට නීතිඥවරුන් දෙදෙනෙකුද එක්ව සිටියා. දෙදස් විස්ස එකොළොස්වැනි මාසේ විසි නමවන දින මහර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් එකොළොස් දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමේ ඊයේ දිනේදී ගරු අධිකරණය විසින් නියෝගයක් ලබා දීලා තියෙනවා මෙම ඝාතනයට සම්බන්ධ සියලුම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒ වගේම ඒකේ තියෙනවා මේක කැරැල්ලක් මැඩ පැවැත්වීමට සිදු කරපු වෙඩි තැබීමක් නම් දනහිසෙන් පල්ලෙහාට වෙඩි තබන්න ඕනේ. නමුත් මේක උදරයෙන් ඉහළට වෙඩි තබා මේ රැඳවියන් 11 දෙනා ඝාතනය කරා කියන එක තමයි ඊයේ ගරු අධිකරණය විසින් නියෝගය ලබා දීලා තින්නේ අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. පපුව ප්‍රදේශයට ඔළුව ප්‍රදේශයට තමයි මේ රැඳවියන්ට වෙඩි තියලා තිබුණේ. මුල් අවස්ථාවේ සිට මෙම ඝාතනයට එරෙහිව අපි නැගී සිටියා. මෙම ඝාතනයට එරෙහිව අපි නැගී සිටින අවස්ථාවේදී මෙම ඝාතනය සාධාරණීකරණය කරන්න විශාල උත්සාහයන් ගත්තා ආණ්ඩුව විසින්. නීතිපතිගේ ඉඳන් බන්ධනාගාරයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දක්වා උත්සාහ කරේ මේ ඝාතනය යටගහන්න. ඒ වගේම එවකට හිටපු බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්වත් කොහොමද ප්‍රකාශ කරේ කිය. මොකද එයාටත් හෙට අනිද්දා පිස්තෝල පෙන්නලා රැඳවියන්ව රැඳවියන්ව තර්ජනය කරපු සිදුවීමට එයාටත් එරෙහිව අපි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේ වෙනකොට ලෑස්ති වෙලා තිනවා. මේ වගේ කළු පැල්ලම් තමයි ලංකාවේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තරයට යන්නේ. ඒ නිසා අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අධිකරණය දීපු මේ තීන්දුව සම්බන්ධව අධිකරණයට මේ අවස්ථාවේදී ගරු කරනවා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම් පතෙහි ඇති වගන්ති විධිවිධාන ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට පටහැනි බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් කතා කිරීමේ නිදහස මෙන්ම රැස්වීමේ නිදහසද මෙමගින් උල්ලංඝනය වන බවයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ. පසුගිය මාර්තු විසි දෙවන දින ගැසට් කරන ලද ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් ගැටුම් පත සමාලෝචනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ කමිටුවක් පත් කලා ජේෂ්ඨ නීති විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත මෙම කමිටුව එම පනත් ගැටුම් පත සමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වන පරිච්ඡේදය යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන විධිවිධාන එම පනත් ගැටුම් පතේ දක්වා ඇති බව එම කමිටුවේ අදහසයි. කතා කිරීමේ නිදහස, රැස්වීමේ නිදහස, ගමන් ගමන් කිරීමේ නිදහස ඇතුළු අයිතීන් මෙමගින් උල්ලංඝනය වන බවයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ. කමිටුවේ නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන නීතියට අනුව පනත් කෙටුම් පතර සංශෝධන සිදුකරන ලෙස ඉල්ලා අධිකරණ අමාත්‍යංශයට සහ අනෙකුත් සියලු පාර්ශවකරුවන්ට කරුණු ඉදිරිපත් කරන බවද ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසනවා. සංශෝධනයකින් තොරව කෙටුම් පත පාර්ලිමින්තු න්‍යායපත්‍රයට ඇතුළත් කළහොත් එය අභියෝගයට ලක් කිරීමට කටයුතු කරන බවද ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මෙම නිවේදනය මගින් දක්වා තිබෙනවා. මේ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සඳ සංවිධානයේ විශේෂ රැස්වීමක් ඊයේ පැවැත්වුණා. එම රැස්වීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළ අතර එහිදීද ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වුණා. ත්‍රස්ත පනත නම් ඔළුවේ සිට යටිපතුල දක්වාම විරුද්ධයි. කිසි කතන්දරයක් නැහැ ත්‍රස්ත පනත විරුද්ධ වෙන්නේ ප්‍රධාන හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි තමුන්නාන්සලා. ත්‍රස්ත පනත ගෙනල්ලා ඊළඟට විකාශන අධිකාරිය පනත ආව ගමන් මෙහෙම කැමරාවත්තියක් මං මං ආව හිටගෙන ආණ්ඩුව විරුද්ධ මොනවා හරි කිව්වොත් ඒක ටීවී එකේ ගියොත් මාත් තිරේ ඔබතුමත් තිරේ. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සහ ජාත්‍යන්තර මූ මූල්‍ය අරමුදලේ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සහ පොදු සම්මුතියක් විසිරී සිටින අපි සියලු කණ්ඩායම් ඒකාබද කරපු බලවේගයක් බවට අපි පත්වෙන්න ඕන කියන කතා කරා. නිදහස සන්ධානයේ හැටියට ඉන්න ඒ ඩලස් අල්හප්පිරු මැතිතුමාගේ කණ්ඩායමත් උත්තර ලංකා සභාවේ කණ්ඩායමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායමත් මේකට ඡන්දෙ නොදීම කියන පළවෙනි කොන්දේසියට අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා. මේ අතර ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට විරෝධය පළ කරමින් බොරැල්ල මන්සන්දියේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. තරුණ අයිතිවාසිකම් සාමූහිකය මෙය සංවිධාන කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2022 වාර්ෂික වාර්තාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත පිළිගන්වා තිබෙනවා. ඒ ඇතුළු ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් වාර්තා වූ පුවත් කිහිපයක් දැන් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලේ 73 වැනි වාර්ෂික වාර්තාව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මෙලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත බහර දී තිබෙනවා. 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 35 වන වගන්තියට අනුවයි මහබැංකු අධිපතිවරයා මෙම මහබැංකු වාර්ෂික වාර්තාව පිළිගන්වා ඇත්තේ. දෙදහස් විසිදක වසර සඳහා වූ වාර්ෂික වාර්තාව ජනාධීපතිවරයා වෙත පිළිගැන්වීම අවස්ථාවට මහා බාණ්ඩාකාර ලේකම් කේම් සිරිවර්ධන ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය අතර ද්විපාර්ශ්වීය වෙළඳ හා ආර්ථික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීමේ අරමුණින් සංවිධානය කෙරෙන එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ දින පැවැත්වුණා. මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය 2023 වසරේ ඔක්තෝබර මාස 20 වනදා සිට 29 වනදා දක්වා එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ ආරේකී ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ අතර කුකුළු ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගත යුතු බඩේනුගු ආනයනය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරගේ සහ ජාතික ආරක්ෂා පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හා ජනාධිපති කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. කුකුළුමස් සහ බිත්තර කර්මාන්තයේ විධිමත්ව පවත්වාගෙන යමින් රටේ කුකුළුමස් සහ බිත්තර අවශ්‍යතාවය අඛණ්ඩව සපුරාලීම හා එම නිෂ්පාදන සාධාරණ මිලකට පාරිභෝගිකයා අතට පත් කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී විශේෂ අවධානයක් යොමු වුණා. දැනට පවතින සහල් අවශ්‍යතාවයේ ඉක්මවා දේශීය සහල් නිෂ්පාදනය සිදුව ඇති බැවින් අතිරික්ත සහල් වලින් කොටසක් සත්ව ආහාර සඳහා යොදා ගැනීම පිළිබඳවද අවධානය යොමු අතර සත්ව ආහාර සඳහා සහල් යොදා ගැනීම කෙරෙහි රජය විසින් පනවා ඇති සීමා ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. ඒත් සමගින් රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. යළිත් හමුවෙමු උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.